Here we go for our video tools of the day. Yes, today uh, I was thinking about the fact that, uh, certo tutti sogniamo, uh, appunto quando diciamo, uh, è, quando diciamo appunto che non sogniamo non è vero perché si sa che non è così, ma semplicemente volevo dire che io però uh, raramente mi ricordo il contenuto dei miei sogni, questo perché dormo male, certamente dormo male come premessa, ma poi appunto proprio perché dormo male, ho degli orari un po' particolari, <laughs> insomma, eh, non sogno, ma non dipende tanto dagli orari, anche altre cose, secondo me non sogno comunque, cioè sogno ma oh, non ricordo quasi mai i miei sogni, i contenuti dei miei sogni, però volevo dire che invece eh, dopo diverso tempo, no, anzi in realtà è capitato anche nei giorni scorsi, un'altra volta, però comunque solo mm, saranno state in generale in totale appunto questa volta i, giorni scorsi e questa di ieri cioè stanotte eh, le uniche due volte che mi sono ricordato dopo molto tempo comunque il sogno che ho fatto diciamo appunto stanotte eh, ma sarà stato anche di mattina forse perché non è detto non lo posso sapere comunque eh, ricordo che eh, proprio in questo parco qua fuori diciamo il, il mio parco eh, qualcuno, uno sconosciuto, ma parliamo di raga ragazzini insomma, eh, appunto hanno rotto, hanno distrutto gli occhiali del Weather Report. Um, ora eh, io non credo che... Eh, poi non ricordo tutti i particolari, però forse sicuramente poi sono sceso, io stavo dormendo credo, e sono sceso per appunto, insomma ero arrabbiato con chi di, di questi ragazzi aveva rotti, però aveva rotti gli occhiali, però io non credo che eh, il significato sia nel rompere gli occhiali o come oggetto specifico, cioè sono andato a cercare ma eh, a parte il fatto non ho capito bene il significato di rompere gli occhiali da sole, ma io non credo che sia l'oggetto particolare in questione appunto, ma eh, proprio il, il segnalato generale del sogno, cioè appunto sognare qualcuno che ci rompa un oggetto a noi caro. In questo caso appunto erano gli occhiali, ma io um, per quello che un po' ho letto appunto non, non credo che c'entri il significato del surrompere gli occhiali da sole, cioè nel senso non, ho, mh, mm, non, si, confà, non si confà il significato, comunque non, non, non credo sia quello corretto. Cioè poi comunque questi sono siti superficiali, cioè nel senso non si avvicinano sempre al vero significato, comunque vorrei sapere se qualcuno sa cosa significa questo tipo di sogno, secondo me per appunto da valutare dal punto di vista generale, cioè sognare qualcuno che eh, ci distrugge un oggetto a noi caro. Eh, appunto ho cercato anche qui un po', però francamente non ho capito bene il significato, se qualcuno è in grado diciamo, di spiegarmelo, gli sarei grato. Poi pensavo ai miei successivi pezzi tastiera da caricare, ma ne parlo meglio quando l'ho caricato, ma penso si tratti sempre di Bach. Ricordo brevemente, sto facendo un tributo piccolo-grande, piccolo-grande lo chiamo perché eh, è piccolo, ma sono anche dei grandi pezzi che li sto interpretando. Comunque, per Johann Sebastian Bach, che avrebbe compiuto 337 anni lo scorso 31 marzo, se fosse stato ancora vivo. Comunque, se non erro, eh, insomma, quando lo carico, spero domani, dopodomani, proseguirò con il quarto pezzo di questo tributo quinto. lo ricordo che eh, però non dico, vabbè, poi rivelo direttamente quando appunto caricherò, caricherò il pezzo. Sì, credo di aver pensato tutto per oggi, eh, se dovesse venirmi qualche altra cosa in mente, come al solito la aggiungo in descrizione. Eh, grazie di again, a domani.